Allahümme salli ve sellim ve berk ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Zülcelal milattan önce 3085 ila 2900 yılları arasında insanlığın birbirine düşme anı olarak geçen bu sürede Yusuf Aleyhisselam'dan sonra karmaşanın izlerini takip ettiğimiz bu alanda ümmet-i Muhammed'in başına dert olacak olayların silsilesini bizlere beyan ediyor ama işareten tabii ki. Allah-u Zülcelal bu beyanatını En'am suresinde ifade eder. Daha doğrusu işaret eder. Bu işaretten yola çıkarak tarihsel kırılım anına gidiyor olacağız. Bu kırılım anında bizlerin tarih köklerinden koparılma gayretiyle yakılmış yıkılmış ortadan kaldırılmış ibareleri anlamaya çalışacağız. Zira daha önce beyan ettiğimiz üzere Beni İsrail'in bizim tarihimizde ortadan kaldırmak istediği ve tarihsel süreçte pek çok imparatorluğun silmeye gayret ettiği tarihsel alanlardaki boşlukları anlatmaya çalışıyor olacağız. Bu boşlukları anlatırken elbette ki tarihe bakış açımız baştan aşağı değişiyor olacak. Bu değişimin izlerini ve o çok derin anlatımları ise İnşallah bu akşam sizler 22.02'de Baharat Yolu programında daha derin ve detaylı olarak dinliyor olacaksınız. Bambaşka bir program anlayışıyla. Allahu Zülcelal En'am suresi 89. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hukme vel nubuvve fe in yekfur biha haulâi fakat vekkelnâ biha kavmen leyse biha bikafirin. İşte bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir diyor peygamberleri anlatacak şimdi anlatmıştı. Şimdi bunlar ona nankörlük ediyorlarsa biz onun yerine onu inkar etmeyenlerden bir kavmi vekil etmişizdir. Kavmin vekaletine giderken bizlere Allahu Zülcelal En'am suresinde Hz. İbrahim Efendimiz'den başlayan, Yusuf Aleyhisselam'dan devam eden, sonrasında insanlıkta Yakup Aleyhisselam'dan Nuh'un hidayetinden, Davut Süleyman ve Eyüp'ten, Yusuf Musa ve Harun'dan bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu dönemden sonraki zürriyet kavramını Davud ve Süleyman, Eyüp, Yusuf ve Musa olarak Allah-u bir ayette iki ayrı kısımda ifade ediyor. Eyüp Aleyhisselam'ın her ne kadar tarihsel süreç içerisinde bizlere Hz. İshak'tan gelmiş Yusuf Aleyhisselam'a çok yakın bir dönemde yaşadığı anlatılıyor olsa da Yusuf Aleyhisselam'ın bir başka rivayette torunlarıyla evli olduğu anlaşılır. Dolayısıyla bizler Yusuf Aleyhisselam'dan Eyyub Aleyhisselam'a geçerken ve Yunus Aleyhisselam'a geçerken çok önemli bir zaman kaybını görmekteyiz. Bu zaman kaybı bizim Siyer-i Nebi bakış açısının hikmeti babınca söylemek gerekirse 1477 yıllık bir fark. Bu farkın en önemli bir başka delili ise Yecüc ve Mecüc kavramı. Yecüc ve Mecüc ile uğraşan Zülkarneyn aleyhisselamdan bahsediyor olacağız bu devirlerde ki bu devirlerin en önemli açılım noktası bu ve bunu biz Siyer-i Nebi çerçevesinde elbette anlatıyor olacağız. Yecüc ve Mecüc kavramının bizler tarihsel süreç içerisinde Ahdi Atik yani muharref olmuş Tevrat'ta gok ve Magog olarak okuyoruz. Tevrat'ta geçmiş olan bu ibarenin varlığı bizlere Davud Aleyhisselam dönemini işaret ediyor. Davud Aleyhisselam ise Hz. İsa'dan çok evvel yaşadığı kesin ve kati olan bir unsur. Öyleyse bu alanda da ahdiyatikten bahsediyorsak eğer ondan da evvel yaşanmış bir gerçeklikten bahsediyor olmamız lazım. Zira ahdiyatik Davud Aleyhisselam'dan önceki süreci bizlere anlatıyor. Tabii ki bu kitabın muharref olduğunu asla ve katiyetle unutmuyoruz. Ancak aynı beyanatın Kur'an-ı Azimüşşan'da yarınki derste ifade edeceğimiz usulüyle beyan etmek gerekirse Zulkarneyn Aleyhisselam'ın Hz. İsa'yı yakın bir dönemde yaşadığını olan inancın Hristiyanlar tarafından daha ziyadesiyle tarihsel kitaplarda yer edindirme gayretinden bahsetmemiz mümkündür. Hz. Ali Efendimizin Zülkarneyn'in 3000 yıla hükmettiğine dair beyanatı aynı zamanda Zülkarneyn'in Büyük İskender olarak adlandırılmasındaki bir başka hikmeti İbni İshak Efendimiz kendisinin 2. İskender yani Makedonyalı İskender değil ondan önce 2000 yıl kadar yaşamış olan İskender olduğunu beyanatı bizlere bu söylemin delilini sunabilmek adına bir imkan sunmakta. Bu aradaki boşluk Tevrat'ın kabul edilmesi için Beni İsrail'in işine gelmiş, Hristiyanlar da bunu yayılmasında ciddi destekler vermişlerdir. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'dan hemen sonra yaşanan karmaşa dönemine gidiyor olacağız. Bunu kabul ettikten sonra ama dedik ya Siyer Nebi çerçevesindeyiz. Bu tarihsel gerçekleri en ince detaylarına kadar artık bambaşka bir yapıda bambaşka bir programda takip etmeye gayret ediyor olacağız ki o programda aslında biraz da arı kovanına çomak sokmak diye tabir ettiğimiz yeniden tarihi anlamak zorunda olduğumuzu görüyor olacağız. İnsanların yavaş yavaş Yusuf Aleyhisselam'dan sonra Firavun devrinin başlamasına dair izlerini takip ediyoruz ki yarın ikinci devirde bunu çok daha net bir şekilde anlıyor olacağız. Bizler bu devirde Yusuf Aleyhisselam'dan Eyyub Aleyhisselam'a geçene kadar farklı peygamberlerin varlığından elbette bahsedebiliriz. Ancak bu peygamberlerin varlığı ve bu peygamberlere karşı toplulukların reddiyesi Yusuf Aleyhisselam'ın toplumu desteklemek adına yapmış olduğu devlet nizamnamesinin kişisel ve şahsi menfaatlerle bölünmeye başlaması insanlar adına Yine Muharref Ahdi Akit'te beyan edildiği üzere Yahudilerin de yani Beni İsrail kavminin de büyük eziyete tabi olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ege kıyılarında hızlı bir şekilde yükselen felsefe ekolünün artık tapınılacak taş ve tahtanın yerini düşünce ve bu düşünceden doğan tanrısal figürler üzerine odaklandırılmış olması katliamları da beraberinde getiriyor. Topraklarda özellikle Mezopotamya'da, Kuzey Avrupa'da bu değere inanmayan insanların oluk oluk kanlarının akıtıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Büyük fitnenin gerçekleşmiş olduğu bu dönemde Mısır'da hızlı bir değişim de söz konusu. Kıtlığın ardından gelen Yakup Aleyhisselam'ın e, dualarıyla daha önceki derslerimizde anlattığım üzere kendini toplamaya başlayan Mısır hanedanlığının artık enerji fonksiyonu kendi kendine çalışabilen makinaları icat edebilme çalışmaları, Nuh Aleyhisselam döneminden önceki teknolojiye ulaşmaya olan gayretleri hızlı bir değişimi beraberinde getiriyor. Bu değişim bu çağda hızlı bir değişim süreci olarak adlandırılabilir. Özellikle metafizik kavramlarının daha hızlı kullanılabilmesi için verilen gayret yavaş yavaş dünya dışı varlıklarla da ilişkiye sebep olacaktır. Elbette bu noktada uzaylılar var mıdır yok mudur sorusu gündeme gelecek. Ama bizler diğer alemleri anlatırken 18 bin alem sürecini ifade ederken uzayda da bir canlı grubunun olma mecburiyetinden bahsediyorduk ki bugünlerde de artık dünya bunu var mıdır yok mudur sorusunda vardır tarafına daha yakın oluyorlar. Henüz kendilerince bilimsel bir kanıtı net olarak söylememiş olsalar da. Ancak NASA görülen pek çok gök cisiminin artık tanımlanamayan gök cismi olduklarını ve bunların da bir canlı varlık olabileceğine kanıt ve işaretler taşıdığını bizlere anlatıyor. Zülkarneyn Aleyhisselam meselesine geldiğimizde biraz daha anlıyor olacağız bunu. Elbette ki bu anlatımı yarın ifade etmeye çalışıyor olacağız. Çünkü yarın sizlere Yecüc ve Mecüc'ten bahsedeceğiz. Bu karmaşık dönemde insanların başına illet olan ve insan olarak tabir edemeyeceğimiz bir varlık türünden ve Kur'an-ı Azimüşşan ifadesiyle elbette. Efendim yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.